Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan saya berpesan ya, yang mana kuat beli nombor, yang mana kuat beli toto, tak payah hidup beli beli nombor, tak payah hidup main sabung sabung ayang. Kau ingat main sabung ayang dia sakit gitu ayang itu, pernah itu ayang itu, pernah itu bapit sekarang saya berpesan lah makcik-makcik yang kakak-kakak di sana jangan kuasa si seksi dini dah lama bulan puasa makcik-makcik tak payah sudah si seksi tak payah sudah kuat menggosip-gosip orang tak boleh tu kalau bulan puasa menggosip orang tak payah juga pakai susu seksi tak pakai rantai banyak-banyak macam kena penyakit kuning saja itu. Sudah-sudahlah kami itu seksi-seksi. Macam kena penyakit kuning saja itu.